Don't De volgende nummer is speciaal voor Wallen, de de Maroons. Want dat zijn allemaal heel gevoelige jongens. En dit is bij far ons gevoeligste nummer.

Hallelujah.